toată Să mai fiu tânără fată Vai, Doamne, că bine ar fi Dacă n-am îmbătrânit Dacă n-am îmbătrânit, măi La treză să ne oprim Să nu mai îmbătrânim să-mi fac păcate Dumnezeu ne dă pe toate Fă ce vrei, Doamne, cu mine Ca să trăiesc mult și bine Vai, Doamne, că bine ar fi Dacă n-am împătrânit dacă n-am împătrânit mai La treiză să ne oprim, să nu mai împătrânim să că bine ar fi să fie așa, dar uh, viața și are rolul ei. Mergem mai departe ce-i place românului. Cântec, jos și voie bună, așa că vă invit la dans. Exact.